जय जय ब्रह्म विश्व विश्वस्वरूपा जन जन के सुखकारी जय जय विश्वकर्मा कर्म सुकर्मा किए जगत हितकारी जय जय ब्रह्म विश्व स्वरूपा जय विश्व कृपाला बुद्धि विशाला सकल कला के ज्ञाता सुर नर प्रतिपालक जग संचालक सबके भाग्य विधाता जय जय भुजचारी छवि मनोहार चंद्र प्रभा समसोहे पुस्तक और सूतर गज कर मंडल शीश मुकुट मन हो जय जय ब्रह्म रूपा विश्व स्वरूपा ਪੀਤਾਂਬਰ ਪਾਟਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟਾ ਉਰਮਣੀ ਮਾਲਾ ਸਾਜੇ ਬੈਠੇ ਸੁਖ ਆਸਨ ਕਨਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਾਹਨ ਹੰਸ ਵਿਰਾਜੇ दर्द विभंजन जन मन रंजन ब्रह्म स्वरूप अवतारा प्रभु ज्ञान निधाना और विज्ञाना प्रगटे हित संसारा जय जय ब्रह्म रूपा विश्व स्वरूपा निज आत्म जाए जग प्रगटाए पांच पुत्र कर जोरे मनु त्वष्टा देवज्ञ मैं शिल्पी छवि चंद्र छटा तन गो नाग व किन्नर देव ऋषिवर विनय करें इक स्वामी सबको वर दीजे अभय करीजे हे प्रभु अंतर जानी जय जय ब्रह्म रूपा विश्व स्वरूप ब्रह्मा कुल भूषण जगत विभूषण विश्वकर्मा जय देवा राजीव बिलोचन भव भयमोचन दीजो चरणन सेवा जय ब्रह्म विश्व विश्वस्वरूपा जन जन के का जय जय विश्वकर्मा कर्म सुकर्मा किए जगत हितकारी जय जय ब्रह्म विश्व स्वरूपा